hello friends good Modicare morning दोस्तों मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैं डॉक्टर ए एन सिंह चलिए आज आप लोग को अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारी मोदी केयर कंपनी यानी कि हमारे जो अथॉरिटी हैं मिस्टर समीर मोदी जी हमें अगस्त 2020 मंथ में कौन सा उपहार दे रहे हैं सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि इसी महीने में तीन अगस्त को जो है भाई बहन का सबसे बड़ा त्यौहार पड़ रहा है तीन तारीख को जो है भाई बहन का इतना बड़ा त्यौहार है एक प्रेम का अटूट बंधन है रिश्ता है जिससे कि भाई बहन का प्यार भी दिखता है और एक खुशी भी दिखती है सारी बहनें अपने भाइयों को जो है राखी बांध करके एक प्रेम का जो है प्रतीक दिखाती हैं और अपने भाइयों से दुख में जो है हेल्प की कामना करते हैं कि भाई हमें जो है हमारे दुख पे जो है हमारी रक्षा करिएगा हमारी मदद करिएगा और राखी बांध करके अपने भाइयों को उनके लंबी उम्र की कामना भी करती हैं कि मेरा भाई सलामत रहे तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं जितने भी हमारे मोदी केयर के भाई बहन हैं सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी मोदी केयर कंपनी जो है इस महीने कौन कौन सा ऑफ़र दिए कितने की खरीदारी पे और जितने भी हमारे मोदी केरियंस हैं सबको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कितने खरीदारी पे आ, कौन सा प्रोडक्ट हमें जो है कंपनी हमें फ्री में दे रही है सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि यह जो है repurchase and new joining offer है इसमें जो न्यू कंसल्टेंट हैं यानी कि एक तारीख या एक तारीख के बाद जो लोग ज्वाइनिंग करते हैं उनके लिए ऑफ़र जो है 31 अगस्त तक रहेगा और जो लोग पुराने हैं यानी कि एक अगस्त से पहले के ज्वाइनिंग किए हैं उनके लिए ऑफ़र जो है 15 अगस्त तक चलेगा तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप एक हज़ार रुपये तक की खरीदारी करते हैं तो कंपनी हमारी जो है कौन सा प्रोडक्ट हमें फ्री में दे रही है तो दोस्तों अगर आप एक हज़ार रुपये तक की खरीदारी कर रहे हैं तो कंपनी हमको जो है इसेंशियल का हैंड एंड बॉडी लोशन जो है विटामिन ई e के साथ जो बना होता है वह हंड्रेड एम का है आपको जो है मात्र एक रुपया डी प्राइस में दे रही है जिसका डी प्राइस होता है एक सौ पैंसठ रुपया जी हाँ दोस्तों याद कर लीजिए अगर एक हज़ार तक की खरीदारी करते हैं आप तो कंपनी आपको एसेंशल का hand body lotion with vitamin E के साथ हंड्रेड एम का आपको एक सौ पैंसठ रुपया डी प्राइस का मात्र एक रुपया डी में दे रही है ठीक दोस्तों अगर इसी प्रकार से आगे दो हज़ार रुपये तक की खरीदारी करते हैं तो आपको दो ऑप्शन देती है अगर दो हज़ार की खरीदारी करते हैं तो दो ऑप्शन यानी कि दो प्रोडक्ट है या तो ये ले लीजिए या तो वो लीजिए पहला प्रोडक्ट है फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेस पैक है नीम एंड रोजमेरी के साथ आता है दोस्तों जो जिसके चेहरे पर पिंपल्स बहुत ज़्यादा है दाग धब्बे ज़्यादा हैं तो इसका प्रयोग करें हंड्रेड एम का जिसका डी प्राइस है दो रुपया इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत जल्द ही जो है फेस पर से जो है एक मुहासा जो है साफ भी हो जाएगा और फेस भी जो है बिल्कुल क्लीन रहेगा स्मूथ रहेगा और स्किन भी बिल्कुल मुलायम रहेगी दोस्तों अगर आपको फ्रूट ऑफ द अर्थ का आ, ये फेस पैक नहीं लेना है तो आप जो है स्लोका का Moroccan argan oil scrub 60 M का मिलता है जिसका डीपी प्राइस है दो रुपया मात्र कंपनी आपको एक रुपया डी प्राइस पे दे रही है या तो आप स्लोका का मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब ले लीजिए या तो फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेस पैक ले सकते हैं दोस्तों ये दो हज़ार रुपये की खरीदारी पे है ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप अगर तीन हज़ार रुपये तक का मोदी केयर का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंपनी आपको स्लोका का three in one cleaner toner and makeup remover देती है जो कि ग्रीन टी उसमें मिला हुआ है जो हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है स्ट्रैक्ट उसका मिला हुआ है 200 सौ का ये होता है बॉटल जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्लोका का three in one cleaner toner and makeup remover और दोस्तों चेहरे को भी यह बिल्कुल साफ़ करता है क्योंकि इसमें ग्रीन टी का एक्स्ट्रैक्ट मिला हुआ है और जिसका डीपी प्राइस है तीन सौ पंद्रह रुपया आपको मात्र कंपनी एक रुपया पी प्राइस पे दे रही है ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप यदि पाँच हज़ार रुपये तक का मोदी केयर का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंपनी आपको दो प्रोडक्ट मात्र एक रुपया पी प्राइस पे देती है पहला है फ्रूट ऑफ द अर्थ का fairness gel with liquorice and aloe vera के साथ दोस्तों एक सौ का दूसरा जो है फ्रूट ऑफ द अर्थ का cleansing gel with apricot and tea tree oil के साथ है पीएच बैलेंस दोस्तों धूप में भी निकलने पे ये लगाकर धूप में निकलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है हंड्रेड एम का ये होता है दोनों का डीपी प्राइस है पाँच सौ इक्यानवे रुपया मात्र आपको एक रुपया पी प्राइस में कंपनी दे रही है तो दोस्तों अगर आप पाँच हज़ार की खरीदारी करते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट आप बिल्कुल मुफ्त पा सकते हैं तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि हमारी मोदी केयर कंपनी अगस्त महीने में कितने खरीदारी पे कौन सा प्रोडक्ट हमको मात्र एक रुपया पी प्राइस में दे रही है तो दोस्तों मैंने मैंने आप लोग को बता दिया कि अगस्त महीने में कितने की खरीदारी पे कौन सा प्रोडक्ट हमारी कंपनी हमको फ्री में दे रही है अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों मैं फिर से आप लोग को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सारी बहनों को सारे भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से आप लोग त्यौहार मनाएं और खुशियां मनाएं और हमारे मोदी केयर का प्रोडक्ट को यूज़ करें यही हमारी शुभकामनाएँ हैं गुड मोदी केयर मानी